scientists say it may be a new planet on the edge of our solar system. It's called Tiki, named for an ancient Greek goddess. If it's real, Tiki is a supergiant four times the size of Jupiter, made of hydrogen and helium. Scientists from the University of Louisiana say it hasn't been found because it's so far away, 15,000 times farther from the sun than Earth. There's a huge, hidden, heavenly body right here in our solar system. Evidence is mounting that either a brown dwarf star or a a gas giant planet is lurking at the outermost reaches of our solar system, far beyond the planet Pluto. According to the British newspaper The Independent, the object is four times the size of Jupiter. Experts say the presence of such a massive object could explain why a barrage of comets has been coming from that direction. Uh, something else scientists are finding uh, deep in space, as the shuttle Endeavour is up there right now, starless so called rogue planets. In the new issue of Nature, uh, the team of astronomers say they found 10 giant planets as big as Jupiter, apparently wandering alone through the galaxy without an orbit. And they say there could be billions more. На этой неделе на небе появился новый объект – слабая красноватая точка. Пока ее наблюдают только астрономы, но уже к маю 2011 года ее можно будет увидеть и невооруженным глазом. Это темная планета, она же Нибиру, таинственная часть нашей Солнечной системы. Вероятность ее существования НАСА признала лишь в 1982 году, при том, что шумеры еще 5000 лет назад уже называли ее крылатым диском и утверждали, что появление Нибиру на небосклоне сулит одни неприятности. Какие именно именно, выяснил Александр Огородников. Может ли небо упасть на землю? Вопрос уже не актуальный. Прогрессивное человечество ждет более грандиозного события – падения на землю другой планеты. Конечно, не в прямом смысле слова, но планета Немиру подлетит к нам так близко, что последствия могут быть катастрофическими. Дело в том, что Нибиру, или как еще ее называют планета X, гораздо крупнее Земли, нашей планеты, а соответственно и полюсов. Глобальное похолодание, там где сейчас тепло, и очередной всемирный потоп. Две трети населения нашей планеты попросту погибнет. Раз в 3600 лет она якобы появляется, а, приближается к Солнечной э, системе, Земле. американские астрономы нашли доказательства того, что в Солнечной системе была еще одна планета между Юпитером и Марсом. Там сейчас пояс астероидов, и вот на них найдены следы воды и органических молекул. А это значит, что астероиды откололись от планеты. По одной из гипотез, эта планета Фаэтон когда-то столкнулась с Марсом. Марс стал безжизненным, и от столкновения образовалось облако астероидов – что между Марсом и Юпитером пролегает орбита планеты, которая единственная движется в противоположном направлении. По этой версии эта планета Мардук существует и сейчас. Когда-то она столкнулась с Марсом, образовались астероиды, но Мардук уцелел, лишь сильно изменив орбиту. Она вытянулась, и Мардук приближается к Солнцу лишь один раз в 3000